assim, eu vou gravar um vídeo e vou fazer essa maquilhagem aqui. Eu já comecei, já preparei este olho aqui e que a minha <laughs> voz está muito feia. E também já é muito tarde, acho que já são meia-noite e 18 minutos. Eu vou fazer esta maquilhagem, espero que vocês gostem. Eu já apliquei o primer, agora vou aplicar aqui um vermelho, que é a maquilhagem que eu estou a fazer. Um vermelho com um esfumado preto. Então vamos lá começar. Eu vou agora aplicar aqui o, o vermelho. Vou pegar neste, neste cartãozinho e vou aplicar primeiro este vermelho aqui. Que é para não sujar o rosto todo. eu estou a utilizar o mesmo pincel que eu utilizei no outro olho. Bem, agora vou aplicar um vermelho, que é muito bonito, que é para deixar a maquilhagem mais linda. Não preciso aplicar muito, já deixa aquele, aquele toque muito lindo ficou assim. Bem, agora eu vou, vou vir com um pincel. É um pincel da Esse pincel aqui. E vou aplicar um preto. Muito bonito. No meu côncavo. Aqui assim. Eu começo assim. E depois faço aquele, aquele vezinho que as pessoas fazem. depois aproveitem de esfumar. Mas tem que ser com muito cuidado, que esse preto é muito, muito, muito preto. E aproveito esfumar todo. Aqui assim. E depois essa maquiagem pode ser para sair à noite, para ir para uma festa. É muito bom. que dia não, não sei se eu consigo sair com uma maquilhagem assim. Essa maquilhagem é mesmo mais para festa. Deixa aquela, aquela área E é muito bonito. Eu não vou esfumar muito porque eu quero que ela fique mesmo assim. Bem, depois eu vou pegar aqui no pincel, este pincel aqui, e vou vir com aquele preto e ponho aqui no meu cílios inferiores. aqui assim abaixo dos meus cílios inferiores. Bem, agora eu vou pegar um, um primer e vou, deixa só dar aqui uma esfumadinha, que é para ficar bem. Tá. Agora eu vou vir com este, este, este, este linha aqui que é muito bom. É da L'Oreal e vou fazer aquele delineado É um delineado muito bonito. E que eu não gosto muito de delineador em líquido. Odeio. Porque o delineador em líquido, para quem não está muito habituado, suja muito e eu como sou uma delas, não gosto muito de delineador em líquido. Dá muito trabalho, porque é para fazer o delineado. Por isso, me leva se eu consigo. Eu como quero fazer um delineador duplo, fica assim. Deixa eu só puxar-me daqui um bocado, que depois vou corrigir aqui com, com o pincel de base. Bem, ficou assim. Agora eu vou pegar aqui num, num, numa máscara este aqui e vou aplicar a máscara nas minhas pestanas. Que é, que para ver como é que fica. Bem, eu já apliquei a máscara. Agora eu vou pegar aqui no pincel, este pincel aqui. Primeiro vou pegar nesta toalhita e vou tirar aqui que eu sujei o meu rosto. E vou pegar neste pincel com um bocado de base e vou por aqui e já está. E vou corrigir onde eu sujei. com a base, que é para dar aquele acabamento. agora vou só pegar aqui neste que é para ficar aqui um esfumado bom ficar tudo muito lindo e fica assim posso pegar aqui no delineador e vou fazer aqui uma borrada que eu fiz vou utilizar este batom. É muito lindo. É um batom muito lindo mesmo. E ele fica assim. A maquilhagem esta. Espero que vocês gostem. Eu adorei. E muitos beijinhos. <laughs>